Habari za wakati huu mtazamaji wa GYE Studios, karibuni tena, na leo naenda kuwaletea dawa sita ambazo zinatumiwa sana na wanaume, lakini dawa hizo zinapelekea wao kupungua kwa nguvu za kiume, yaani kutokuwa shwari katika e, mambo yetu yale ya kitandani. Ni dawa gani hizo? nitaenda kukuletea sasa hivi. Kikubwa tu ambacho natakiwa kufanya ni kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment hapo chini ya video hii hapa, lakini ili kuhakikisha kwamba haukosi video nyingine ambayo nitakuletea tena hapo baadaye. Tafiti mbalimbali zimegundua kuwa dawa ambazo zina athari kubwa juu ya nguvu za kiume na huwa hutumiwa mara kwa mara, na hapa chini nitaenda kukueleza eh, dawa hizo ili uweze kuepukana nazo, kwani maisha ya kitandani ni moja ya mahitaji makubwa sana ya mwanadamu, lakini wakati mwingine huwa yanakuja na changamoto. Unajua kwa nini anakuja na changamoto? Sikiliza eh, endelea kuwa nami. Sababu mbalimbali ambazo zinasababisha vikwazo hivi eh, ni baadhi ya sababu zinahusishwa na aina sita eh, aina ngapi? Aina sita kama ilivyotangazwa na shirika la habari la ANI ambalo litayarisha taarifa zaidi kuhusu dawa hizo, na mimi nitaenda kukuletea dawa hizo sita. Dawa ya kwanza, bila kupoteza wakati mtazamaji, ni dawa ya kutuliza maumivu. Watu wengi huwa wanatumia sana dawa za kutuliza maumivu, hata kama maumivu wanayohisi ni madogo. Lakini je, unajua kwamba zile dawa za kutuliza maumivu zinaathiri ume wako na kufanya usio na matokeo mazuri kitandani? Hii ni mpya kwako, najua mtazamaji, lakini dawa ya kutuliza maumivu pia huzuia kuundwa kwa seli za uzazi na kuvuruga homoni nyingi ambazo ni muhimu katika kufanya tendo la ndoa katika wanaume na wanawake. Lakini hiyo ni dawa ya kwanza. Dawa ya pili ni dawa ya kuzuia wasiwasi au anti-anxiety. Science wanaita anti-anxiety. Watu wengi wanaolalamika kuhusu matatizo ya akili na kuwa na wasiwasi hutumia dawa hizi ili kukabiliana na hofu lakini dawa kama hizo huwa zinapunguza sana hamu ya la ndoa. Dawa hizi zinaweza kusababisha mtu kupoteza kabisa hamu ya kufanya mapenzi, ya kufanya ya, ya kutamani usiku ufike haraka, lakini wakati mwingine hata kusababisha wanaume kupoteza fahamu zao kabisa. Eh, yaani mtu unaweza ukawa uko na kidada, unahisi tu eh, kama uko na dada yako kama haya. Hiyo ni dawa ya pili, lakini dawa ya tatu ambayo inapelekea wewe kupungua nguvu za kiume ni dawa ya kutibu kuganda kwa damu. Najua hiyo. Dawa zinazotumika kutibu cholesterol ama kuganda kwa damu pia zina mchango mkubwa katika kupunguza nguvu za kiume. Wataalamu wa matibabu wanasema kuwa dawa hizi huingilia utendaji wa seli za uzazi. Utafiti unaonyesha kuwa dawa zinazotumika kutibu kuganda kwa damu wakati mwingine huwa zinasababisha matatizo kwa wanaume wanapolala kitandani na wenzao. Hiyo ni dawa ngapi? Hiyo ni dawa ya tatu, mtazamaji. Lakini dawa ya nne ambayo nitakuletea eh, kuna dawa ya kupunguza msongo wa mawazo ama sonona, kwa Kiswahili si tunatambua hivi. Dawa hizi zinajulikana kama benzodiazepines kwa lugha ya kisayansi zaidi. Mara nyingi hutumiwa kutibu magonjwa ya wasiwasi kama vile mtu anapoogopa vitu ambavyo havipo na yuko peke yake. Lakini magonjwa mengine ambayo pia huwa yanatibiwa na, na dawa hizi ni pamoja na kukosa usingizi pamoja na maumivu ya misuli. Lakini kwa upande wa madhara ni kwamba huathiri utendaji wa seli za uzazi wa kiume na hisia kwa kupunguza. Lakini dawa ya tano ambayo nitakuletea leo eh, ni dawa ya kuzuia shinikizo la damu. Wagonjwa wanaotumia dawa ya shinikizo la damu wanaweza pia kukumbana na changamoto nyingine ambazo ni za kupungua nguvu za kiume. Dawa hizi zinaingilia moja kwa moja na mishipa ambayo hufanya kazi ya mfumo wa neva. Wataalamu wengi wameongeza kuwa yapo hata matatizo ambayo wanawake wenyewe wanakumbana nayo na dawa hizi pale ambapo tu wanapotumia huwa zinahusiana na viungo vya uzazi. Dawa ya mwisho ambayo nitaenda kukupelekea leo, ah, nitaenda kukuletea leo hapa. Eh, kwanza kabla sijaenda kwenye dawa hiyo bwana kwani ni dawa ambayo inajulikana sana sana. Kikubwa tu ambacho natakiwa kufanya ni kusubscribe. Nikumbushe tu kwamba usubscribe kabisa, yani ili katika video nyingine ambayo nakuletea usiweze kuikosa. Wacha tuende katika dawa hiyo nyingine ya mwisho. Hii ni dawa ya kuzuia kifua kikuu. Dawa za dukani kama vile dawa za kupuliza katika pua zilizoziba na dawa za kawaida za kupunguza kuziba kwa pua zina athari zake inaweza kusababisha matatizo katika tendo la ndoa kwa wanaume, sio tu wanaume, lakini pia hata wanawake. Yaani kama mpo wote kitandani, kaa kama magogoi hicho e, eh, kaka dada dada kaka, kama hivyo. Lakini nina ushauri, hizi dawa ni dawa ambazo zimethibitishwa kwa ajili ya kila kila dawa hapo nilipoieleza, dawa ya kifua kikuu, dawa ya kupunguza msongo wa mawazo, zinapunguza ndiyo hiyo, lakini ushauri wangu zungumza na daktari wako ikiwa unafikiri kuwa kuna una athari mbaya kwenye utendaji wako wa tendo la ndoa. Usiache kutumia dawa yoyote bila ya kuzungumza na mtoa huduma wako. Ni hayo tu mtazamaji, lakini nikukumbushe katika video inayofuata bana, nitaenda kukuletea mambo yale ambayo unayataka. Ni mambo gani haya? Ni aina ya mazoezi ambayo yanaweza kufanya wewe ukawa fit on the bed, yaani wewe kitandani ukawa yeye eh, ukawa uko fit, unapambana. Kikubwa tu usisahau kusubscribe ili video itakapokuja tu basi hauwezi kuimisi. Uliko nami sio mwingine ila ni RAJ the Pilot, wanaita sauti ya dhahabu from GYE Studios, gain for your effort. G Studios, be the first, be the best.